proposer de me faire affecter là ça, Bonjour à toi mes chers compatriotes, j'espère que tu vas bien, sois heureux dans la vie, c'est le plus important. Petit message pour dire voilà, petit truc gentil, voilà. Nouvelle vidéo, nouvelle caméra, vous l'avez peut-être remarqué, en tout cas pour ceux qui ont l'habitude de venir sur Twitch, etc., eux l'ont déjà remarqué depuis maintenant une semaine, ça fait plaisir parce que maintenant vous pouvez voir mon âme à l'intérieur. Petit zoom d'ailleurs sur mon âme, juste pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, est-ce que t'as kiffé Moi non plus. Petite intro juste pour vous dire qu'il y a une caméra, c'est hyper stylé, on va peut-être l'utiliser pour 2-3 vlogs, le vlog de la Zilan peut-être. Ces derniers temps, il y a pas mal de vidéos et ça vous a fait extrêmement plaisir, donc euh, merci beaucoup, moi aussi ça me fait plaisir. Les stats sont folles, c'est fou, il y a pas mal de nouveaux abonnés, pas mal de nouveaux arrivants, pas mal d'anciens abonnés qui reviennent, pas mal de commentaires, pas mal de likes, pas mal de vues. Donc voilà, ça fait trop plaisir, merci beaucoup. Et si vous voulez que la chaîne continue à monter, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, à vous abonner, à lâcher votre commentaire. Ça coûte, vous, à vous, ça vous coûte rien, mais moi, ça me fait très plaisir et ça fait monter la chaîne de ouf, donc voilà, merci beaucoup. La vidéo du jour est sponsorisée et en fait c'était la première fois que je tournais une vidéo sponsor avec cette caméra et même en caméra tu vois c'est un peu bizarre. N'hésitez pas à faire des retours pour que j'essaye de m'améliorer, c'est vrai que je suis pas très bon pour ça, je... pourtant j'essaye de faire de mon mieux hein, mais c'est vrai que voilà. En plus on m'a dit ouais c'est 60 secondes, ça dure 2 minutes. Tout ce qui est information et OP, etc., si ça intéresse des gens, j'en parle en live, hein, donc n'hésitez pas à venir sur Twitch, ça peut être intéressant pour vous. En tout cas, c'est un monde que peu de gens connaissent et que moi-même d'ailleurs je connaissais pas avant de recevoir un mail. Gros bisous à vous et tout de suite, le petit jingle, opération sponsorisée, d'une qualité jamais vue sur le marché. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Frag Pro Shooter Frag Pro Shooter est le meilleur shooter de 2020 et célèbre son deuxième anniversaire. Le jeu est conçu spécifiquement pour les joueurs mobiles. Toi là, qui n'a pas de PC, t'as envie de jouer au mobile Frag Pro Shooter est fait pour toi. Pour le côté un peu euh, statistique, hein. il faut savoir que Frag Pro Shooter a réuni pas moins de 70 millions de joueurs en deux ans, et il y a pas moins d'un million de joueurs qui y jouent tous les jours, de minuit à minuit. T'as capté Genre de minuit, minuit 1 à 23h59. Tous les jours. Il y a 7 euros de récompense grâce au lien disponible dans la description, donc n'hésitez pas à y aller. Et Frag Pro Shooter est développé par un studio français. Voilà, c'est la famille, ça fait plaisir, on régale les potes. Les règles sont simples, ton objectif est de détruire les tours adverses le plus rapidement possible, le premier qui y arrive a gagné. Pour cela, comment on fait bah Dans un premier temps, il y a collectionné les personnages, plus de 90 disponibles. Ils sont tous des rôles et des pouvoirs spécifiques, c'est un peu comme euh, d'autres jeux à personnages, si tu vois ce que je veux dire, je vais pas citer le nom. Ici, tu peux voir Shipper, arrête de shipper, non, ce n'est pas le même shipper que dans Shedora. Lui, il a des origines espagnoles, et il a l'air plutôt badass. Mais tu peux aussi créer ton deck afin de créer un peu ta propre stratégie et détruire tous les bunkers de la team adverse. Ah ah Il est apparu, il a disparu, est-ce que tu l'as vu Tu l'as pas vu, n'hésite pas à écrire en commentaire, si tu l'as vu, ça fait du référencement D'ailleurs, il y aura d'autres faux raccords durant cette scène, donc n'hésite pas à tous les noter, ce serait fun. Dans Frag Pro Shooter, il y a tous les jours de nouveaux contenus. 90 personnages ont rejoint Frag depuis le lancement du jeu, en deux ans comme par exemple Zapgirl, la vraie super stack de Frag qui fout droit tous ses adversaires, Takeshi, le génie avec son robot fait main, Arcon, le demi-dieu qui envoie des éclairs causant énormément de dégâts. Dans le jeu, vous allez pouvoir trouver trois modes. En deux ans d'existence, Frag a sorti de nombreux modes de jeu incluant le mode 2v2. Pour plus de fun, tu peux créer une team avec tes potes ou en random pour affronter deux autres joueurs. Il y a le mode Street Frag. Vous jouez dans une carte plus petite et le jeu est plus rapide. Voilà, ça c'est les petites parties que tu veux faire pendant la salle d'attente pendant que t'es chez le médecin. C'est parfait. Il y a le mode payload. Mon accent est vraiment à chier, hein, vous avez remarqué. Pay, pay, payload Sois le premier joueur à escorter ton chariot jusqu'à la victoire. J'ai créé un club pour ceux qui veulent me rejoindre. Il s'appelle Biche Bouche. Voilà, j'ai fait un mot, un, un mot un petit peu original, t'as capté. Pour tous ceux qui téléchargent le jeu avec le lien dans la description, il y a des ressources gratuites. Gratuites pour toi, pour moi et pour même ceux qui avaient déjà le jeu avant. Et ça, c'est fou. Voilà, c'était la fin. On repasse à la vidéo du jour. LGUHC prenez du plaisir et n'hésitez pas à vous abonner. Imagine voir la pire game de LGUHC. Celle où je force le destin, je ne fais rien et je ne fais que spec. Celle qui n'aurait jamais dû finir sur YouTube. Et pourtant... On va réagir tous les deux ou on va rester là comme ça, rien à dire Ah, moi j'ai pas de réaction là. Ok, ok, moi aussi. Tourne trois blocs à gauche, tu feras du jams. Genre là 1, 2, Attends quoi Wesh Attends quoi Attends quoi Qu'est-ce que tu fais Attends quoi Qu'est-ce que tu fais What the fuck Y'a un mec dans le chat, qui l'a mis Vide-moi, tourne 3 blocs à gauche, et du diamant. J'ai mis les 3 blocs, et du diamant. <laughs> Je suis mort Oh Oh, diamant oh, oh Ça fait tellement du bien <laughs> Ça on me tape Ah non, mais je... Il est en train de mourir de ah, J'aurais trop dû avoir ce moment. Pourquoi tu cours comme ça Moi bah, je vais miner. T'es gêné Non, non. T'es sûr Ouais, ouais, t'inquiète. T'es sûr Ouais, ouais, t'inquiète. Ouais, ouais, genre j'ai l'impression que tu veux partir, genre. Non, bah non, je mine. Pourquoi, pourquoi, pourquoi tu veux partir, genre Bah, je mine. Ah, bah, bon, vas-y, vas-y, vas-y, je le dirai pas, je le dirai pas. Ok, ça, va, ça va, merci, mec. De rien, Après, si tu veux. Euh, euh, voilà quoi. Si tu veux quoi Bah, je suis pas, je pas un normal quoi. Attends, <laughs> attends. T'as compris ce que dit ou pas T'es en train de me, proposer une couille là T'es en train de me proposer de me faire affecter là ah, en, gros, en ça, ouais. <laughs> Parce que bon, euh, voilà quoi. Bah, c'est pas que je suis cramé, mais un peu du coup quoi. <laughs> Attendez, attendez, attendez. Slash Paul. J'avoue, c'est hors RP, les gars. Mais bon, c'est quand même très marrant. Mais c'est hors RP, donc vas-y, en vrai, je pense pas le faire. Je vous laisse quand même le choix, je vous laisse quand même le choix. Ouais, non, après la game est pliée. <laughs> Attention, mesdames et messieurs. Attention. En fait, ce qui va plus me gêner, c'est les gens, si par hasard cette game va sur YouTube, ce qui euh, à peu de chance, mais quand même, on sait jamais, les gens sur YouTube seront peut-être pas contents. Donc les gens sur YouTube, je suis désolé, c'est les gens du live Twitch. Il y a eu plus, de 75% des gens sur Twitch qui ont dit « fais-toi infecté Voilà, donc c'est eux qui ont décidé. Si vous vouliez quelque chose de différent, bah fallait venir sur Twitch, voilà. Qu'est-ce que tu fais de nouveau là, toi <laughs> Nous avons réfléchi. Va falloir qu'on fasse vite parce que Briac est pas loin. Il est juste euh, derrière. Briac, euh, t'inquiète pas, Briac ça risque pas de... Ça risque pas d'être un problème de Briac. <laughs> Ça va là euh. Ok, t'es prêt, mec Ok, bah c'est bon alors. C'est bon. Du coup, il y qui dans la liste Oh, en plus, <laughs> honnêtement, j'ai bien fait. <laughs> c'est pas méchant, mais... Oui, il m'aurait Parez. C'est vrai qu'il m'aurait Parez. Ah non, il a pas ours mal léché, du coup. Par contre, là, il doit se dire... Non, ah, il n'y a pas d'heureux. Trop bizarre. Étrange. Bichard Quoi Il y a quelqu'un, il voulait absolument que, que je oh lui fasse une dédie. Ouais. Alors c'est Imir. Oh. <laughs> C'est vrai. J'ai une question ici, personne n'aurait une voiture à vendre, genre vu que depuis... Euh. <laughs> J'ai une smart si tu veux. Quoi T'as quel âge Mec, ah. une 207 Non, viens, faut que je te parle. Ah vas-y, vas-y, parle-moi. Non mais parle pas, pas toi en fait. Dans la théorie la plus pure. C'est... c'est très pur. Comment c'est possible Bah écoute. Viens, explique-moi. Charim il a compris vite, hein, lui. Bah y a pas le détective. Ah oui, je sais. Du coup, c'est pas ça. Mais... <laughs> Ah bah non, <laughs> s'il y est pas, ça peut pas être ça, non. le tribunal est mort. Mhm. Ah bah yes. Merde. <laughs> Quoi Attends tu viendrais pas de perdre un pouvoir plus... par le plus grand des hasards, par hasard. Un pouvoir Non Non, je veux pas que tu parles Non <laughs> Comment tu t'es retrouvé du coup Bah... Attends, mais franchement, sans déconner, c'est pas compliqué à comprendre. Maîtresse Eh bah t'es... Ah bah voilà, oui, bah, bien, bien joué. Ouais, du coup, t'as pas beaucoup de vie, quoi. T'as beaucoup de gap Parce que du coup, vu que tu vas mourir vite... <laughs> non mais c'est vrai C'est vrai, non mais c'est vrai Allez. Tu J'en garde quand même. J'en ai 6. Bah, allez, tiens. Ah, merci. Ça fait plaisir. Faites des gars frère. Faites des, groupes, hein. Yes Non, il est safe, il est safe, gaffe Hein Il est safe Moi, je pense pas qu'il soit safe. Après, c'est mon avis. C'est mon avis, genre, toi, t'avais pas l'info, tu traînais avec lui, je te fais pas confiance en recul. Oui. Il était safe. Ah ouais Bon, ah. bah, tant pis. Il était quoi <laughs> Oh merde, le bad, là. Attends, Bichard, Bichard, attention. Bichard, tu peux venir s'il te plaît Vas-y, vas-y. Bah, du coup, du coup, bah, Chérie, il me l'a dit. Ah, il te l'a dit Bah, bah. que je voulais, ce que je voulais Ah, bah voilà, bah oui, il m'a dit du coup. Euh, mais si, si, il était devant moi Quoi Vous, l'avez eu Eh, les gars, les gars, c'est un stomp là Le reste, le reste les vraiment, les deux étaient vraiment là, là, au niveau de la table de craft. Hein. Oh, loup-garou Si, loup-garou. Il était quoi Bichard Enfant sauvage oui, bah euh, oui, mais j'ai tué le S parce que tu m'as sauté avec lui, non Bah oui, oui, bien sûr. Mais il s'est peut-être transformé, qu'est-ce que Ah, ok, ok. <laughs> Après, ils m'ont attaqué, à deux. Oui, bah oui, bien sûr, bien sûr, gros. Là, il y a deux solutions, soit t'es... Pardon. Ah, si... S'il était pas transformé, bah tu es LG Et s'il était transformé, tu es LGB. Voilà. Bah t'es con en fait. Bah non. Bah s'il était transformé, c'est que t'es con, c'est tout. Bah non, c'est que t'es LGB quoi. Sinon t'aurais pas ah, attaqué un de tes Oh attends, j'ai. Ah, pris trop cher là. Euh, je t'ai mis un coup, désolé. Ouais, ouais, je me disais. Euh... c'est. Putain. Merci. T'en as... combien J'en ai fait Ah, c'est bon, j'ai été... mais j'avais pas d'épée en... en James, moi. Ah merde, pardon est pas faux. A l'aide Parfait. Quoi Oh, j'étais glitch C'était 6 à côté, y'a personne qui est venu là. Oh, il a une KB, putain. On est dans la merde là. Vraiment c'est dur là, je pense que... Ah, bon. Bah, Bichard, tu peux fight ou... Bah je fight là Il m'a mis des coups hein. Ouais mais je sais pas, je t'ai pas vu trop mettre de coups d'épée quoi. <laughs> Ah si si si si si bah, Par contre, euh... merci. Tiens j'ai rien eu. Bon j'ai pas eu son rôle hein mais... <laughs> il était quoi Il était quoi Bah franchement il était à côté. Bah oui Il était où ça va y aller. Rien eu comme d'hab. Je sais pas, toujours pas. Merci la prêtresse. Comment hein. Comme une guerre. Attends, attends, attends, attends, je arrive là. Mais ça va là En fait, mais, gros, il y avait le stuff de Nabil à côté. Et les deux traînaient ensemble. Mais qui Mais c'est les LG là. Bah vraiment, ouais. Allez, bah, je, vois quoi, que hein. ça, tu vois que ça euh, comme <laughs> mais vraiment quoi. Je pense qu'on est trois safe là. C'est les LG, hein, bah go. Hein. Ah sur le côté à gauche, j'ai reçu une flèche, c'est du peux de tonnerie. On est trois en fait. Oula. <laughs> Vous êtes sûr de vous là Oh C'est la sorcière Quoi Ne tuez pas Chris Non, je, suis libre, je suis. Ok, ok, ok. Ok, c'est la sorcière, c'est la sorcière. Attends, quoi Mais attends, c'est qui le dernier loup alors Il reste combien de loups <laughs> Il est dans le pâté là. <laughs> il reste combien de loups là Ah, il y a ah. ah. bah go go sur Max là. Il était quoi Ah, loup Ah, mais, il était pas sorcier Mais. Le, le, ah, mais il est mort Non, le crim'eur mmh. Le crim'eur qui l'a tué Ah, ouais, ouais. Ah, ah oui, bien vu, bien vu, bien pensé, bien pensé. Bon, le loup solitaire, c'est le moment d'agir. Est-ce qu'il est. Ah, ah en a un qui peut venir. Oui, vraiment les Qui c'est qui a tué. Euh, qui a tué, euh, merde. Euh, Chris Bah on demande à Wesh, j'ai mis à qui qui met des flèches là Ah ouais, je sais pas qui tu es parce que Max a tué des loups aussi, genre. Et justement, il est LGB Il est LGB oui. Ok, ok. Aïe Pourquoi j'ai pris Excuse, excuse, j'ai mal vu. Allez Ah Wesh Y'en a Ico qui m'attaque Qui ça Oh, ce bâtard, il s'est bien infiltré. Hein. Ah bon, bah Naiko est méchant du coup. Oh là Oh, ce combo Ah bah, il je me fais attaquer par un fixe, les gars. Derrière, derrière, derrière, les refs, les refs. Ah non, non, il est méchant. J'ai. Oh J'ai plus de vie, Richard, je vais mourir. Tiens. Tiens. Et là, t'es solo, et là, je suis mort. Voleur. Vous avez les rôles ou pas La de T3 là Euh. Attends. Loup-garou, loup-garou perfide. Il y a un citoyen juste. Euh, bah ouais. Les gars, les gars, ils sont les autres. Bah, bah, bah, ils sont méchants du coup. ils sont hein. méchants hein. Euh, et c'est vous les deux derniers. Il reste deux LG, c'est vous les deux derniers Bah c'est <laughs> Bien sûr j'ai tué plein d'LG. Ouais mais tu peux être infecté ou... Je suis pas mort hein. Et la prêtresse, et la prêtresse me... La, prêtresse me save. c'est que j'ai traîné avec la sorcière grosse partie de la game. La sorcière m'a dit que t'étais déjà mort. Non. Ah non, je suis pas mort, j'étais tout le temps au zéro, donc non. Bah, je sais pas, c'est la sorcière qui m'a dit ça peut-être la sorcière. Hein. bah, peut-être qu'elle t'a menti parce que j'étais tout le temps zéro. Moi, j'ai confiance qu'en elle, genre vraiment, 100%. Et eh, mais t'inquiète, t'inquiète. Moi, vous la touchez pas. Vous la touchez pas. Bah si, parce que en vrai, tu peux avoir confiance en moi parce que tu étais à côté de moi au moment de, t'inquiète. Ouais mais ouais mais ah, ah, ah bah, oui, ok oui les gars là-haut il y a Justement, ils se sont tous cross-kill. Elle était au-dessus. J'étais au-dessus, ils sont tous cross-kill en fait. Mais oui. Je suis juste arrivé, euh, je fais. Attends, comment ça s'appelle elle a commencé à attaquer, je sais plus qui. Et c'est pour, ça, que j'ai que 11 gapels alors qu'il y a eu 4 kills quoi. Yaki, y qui Parce qu'ils avaient plus de heal, ils sont tous cross-kill. Ils bon, Moi, euh, la seule info que j'aurais pu avoir, et eh bah ben, je l'ai pas eu. <laughs> Parce que le gars est mort, j'imagine. <laughs> Bah oui, mais il est mort d'une manière à ce que moi je l'ai pas à la fond. Donc euh, au final. Ah, ok, <laughs> oui, ok. Bah oui, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure Euh... Qu'est-ce qu'on fait en fait là euh, Moi je propose que l'Ikra elle attaque Equinox et moi je t'attaque toi. Oui alors, euh non. <laughs> non je sais que t'essayes. On ferait jamais ça. On ferait jamais ça. Et eh, ouais j'avoue Equinox évite de t'approcher comme ça là. Vous êtes tous avec votre... Ah non ça va. L'Ikra elle attend juste un truc c'est de, sauter sur quelqu'un là. Là je me sens gros. Il Faudrait arrêter cette mascarade. Bon, ok. On arrête. Ah, bien joué, bien joué. Avec lui, euh, bien... Oh, la T3, elle fait trop mal. T'es mort Attends, attends, attends, attends, attends, attends, bien sûr. Non Non, t'es solo Je suis pas solo Pourquoi il a dit attends par pitié Oh non, le seul Ah bah non, bah non, bah non, bah non, ok. Euh, ok. Ah,